ساخت دندون مصنوعی از جنس نقره Yeah. بعد از اینکه نقره خوب آب شد بعد اون توی قالبی که از قبل آماده کردیم قالب پیچ هستش برای زیر دندون مقداری بوراکس برای بهتر شدن زوم روش اضافه میکنیم پیشمون که میخواست میخواستیم مثلا زیر دندون به این شکل آماده است حالا بعد اونو ببریم و بساریم تا بتونیم به زیر دندونمون کامل جوش بدیم اینکه بتونیم یه دندون مصنوعی درست بکنیم باید یه دونه دندون آماده داشته باشیم تا بتونیم از روش قالب بگیریم ما اینجا با کف دریا یه ماده کلسیومیه که از اسکلت یه ماهی مرکبه توی دریا که بسیار راحت فشرده میشه و میتونه روش خالب بگیریم ما میخوایم همین رو ریختگری بکنیم خب به میزان مشخصی نقره رو داخل ظرف ریختیم و حالا میخوایم ذوبش بکنیم فرایندی که الان میخوایم توضیح بدیم جزء فرند ذوب و جوشکاری هستش که در ادامه جوشکاری رو بهتون نمایش میدیم حالا نقره مذاب رو باید که قالبش برید این قالب این دندونیه که ما صبح قالبش رو گرفتیم و حالا میخوایم ببریم به خب. الان میخوایم <clears throat> پیچی رو که ریختگری کردیم به دندونمون متصل بکنیم مقداری مایه جوشکاری بهش میزنیم تا روندگی لحیم رو روش بیشتر کنیم اکسیژن رو زیاد کنیم لحیم که زوب شد اون رو روی دندون میداریم یعنی پشتی دندون میداریم گندم که کاملا سرخ بشه لحیم رو به خودش میگیره همون زمان ما باید پیچ رو بهش بچسبیم این <clears throat> این کار بعد از پرداخت شدن و سنباد سهانکاری های لازم تبدیل میشه به همون کاری که اول فیلم بهتون نشون دادم یعنی یه دندون مصنوعی کاملا براق